ребята, я люблю Майнкрафт, Майнкрафт люблю. Я, лю я люблю Майнкрафт, Майнкрафт, а. Я люблю Майнкрафт, Майнкрафт, а. Я люблю, я люблю.